deu uma stream de terror, virou praticamente um IRL. CP ou Kaique? Cara, eu tô bugado. É tipo, sei lá, eu acho que eu, eu acho que eu não tô mais com tanto medo. Ai! Ai! Errou! Ero, erou, erou, erou, erou, erou. Too easy. too, easy. <laughs> Gente! Ó, have fun. Vaca! Vaca, piranha, puta, badia, não sei outra palavra. Quem? Maybe. Gamix aumenta a chance de ganhar no sorteio, quando eu faço o sorteio. Né? Gente! <laughs> Tem... qual que é o nome? Cara, nem tem toda a struggle, moço. Puta que pariu, Lauri. Olha a merda que você fez. Tem board, né? <laughs> Jason, could you lead me to the cops, please? Prometeram várias coisas e ninguém... Oi? Ouviram alguma coisa? Eu não vi nada, não. Osso, tá, tá osso meu D hoje, hein? Hum, tá esperto. Ó, oh, que eu desliguei. Eu desliguei porque eu tô... Como eu tô botei as músicas pra não ficarem uma em cima, em cima da outra. Como morrer feliz. Having fun no gancho. Vou botar pra jogar com a, a mulher gata, velho. Ah! <laughs> Sedução! <laughs> What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ai, acabou minha vida. Ah, não me diga, moça. Mais fácil. É, né? Olha o Crasel. O Crasel já até. É que eu, eu não me lembro agora onde configura esse negócio pra trocar pra configuração da placa de vídeo. É o OBS ou o. Ah, ele tá ali. <laughs>